Nu știu dacă vă dați seama, dar ăsta nu e un monstru, e un urs fără păr, frate bă, șacalilor, ce faceți? Printre puține dăți când nu fac părul înainte să filmez, l-am lăsat așa cum am trezit că Justin Bieber în 2012, dar nu contează. M-am gândit să mă super asortez, dar știți, vedeți aici am ce le-aș mânca, dar nu, așa după video rămân așa, trebuie să mă, trebuie să termin repede video -azi. Astăzi tragem așa o privire la cum arată animalele fără păr, frate. Bine, e un video super ciudat, sper să nu iau super de pe el. Ideea e că e un pic horror, <laughs> că m-am uitat și eu la niște videoclipuri de astea din afară și era un pic horror, știi, am să fac și eu, dar na, nu vă speriați, eu sunt aici să vă apăr, da, deci eu asta fac, sunt gardă de corp, adică dați-mi un mesaj pe Instagram dacă vreți, aveți vreo problemă, știi ce zic. Și în caz că nu v-ați abonat la canalul meu secundar, aveți un link în descriere, avem 60.000 de abonați acolo, am făcut super repede live-uri cu Minecraft, am avut 3.000 de oameni, link în descriere, trecem la video. În prima imagine avem un, un arici chelbos. E arici, e chelbos și nici nu-ți dai seama că e arici, frate, pe bune. Săracu, e așa de nu știu ce, pot să mă răbă, că n-are, nu că n-are păr, n-are arici, e la fel, sau ce-o ce fi țepi ăia. Cred că de fiecare dată după ce ne uităm la un animal fără păr, o să-l pun cu păr ca să vedeți ce înseamnă să nu ai păr. Adică și eu aș fi ceva la modul ăsta, așa, știi cum ar veni? Uite, aș fi chel, uite, așa arată, zici că schel. <laughs> Mă rog, e bărbierit frumos omul, s-a luat, s-a făcut ca mine așa un pic spână astăzi acolo până băi și pe gheruțe, n-are nimic, bă, e complet chel. Știi ce nu înțeleg eu? De fapt, cred că nu, nu e vorba de oameni, știi că eu cred că așa s-au născut ei, știi cum ar veni, că cred că mai sunt de mutații de astea genetice în care te naști fără păr sau ceva în genul. Uite, când ești bebeluș, ești chelbos, știi, ești chelbos, că nu crește părul, că zice, băi, ești bebeluș, nu cresc acum, crezi mai încolo, uite, pe la 20 de ani și pe la 30 îți cade, adică părul face ce vrea, știi ce zic? Hai de capul meu, <laughs> ce e asta, bă? Bă, e atât de greșit greșit, doamne, de de, mi se închid ochii singur, bă. Băi, atât de greșit, bă, corpul așa, corpul e atâta cât pumnul și are așa gâtul, frate, să mor. Bă, și nu-i vorba de gât, e vorba asta, e un puternic contrast între gât, ă, corp și cap, frate, că aici genul două sau mari, frate, și zic două de astea așa, bă, și le leagă o chestie de asta așa subțirică, știi ce zic? lua, dacă, aș, dacă știam că așa arată găina fără, păi da, mai mânca, nu, mai mă făceam auto-vegetarian del padro, del de toate, mâncam frunze. Uai, doamne, dar cea, iurea e, doamne, și asta ce e aici, frate, aici ai mărul la dama, aici mai jos, știi cum ar veni, face peg bounce cu mărul la dama, adică ce, acolo e inima, că nu înțeleg. Și mai ciudat, acolo au găinile urechea, frate, adică gen aici ai urechea lor, cum ar veni un orificiu ăla, așa, adică eu aflu chestii noi asta, știi ce zic? Mă întreb așa, pentru mie de euro v-ați chit că ești frate, chit că ești băiat, bă, chel, frate, așa gen cu mașina, cum ești aici, frate, știi, chel, chel, așa, lăsați în comentarii acolo, eu citesc toate comentariile și dau inimă. Eu am mai fost un așa spre chelbos, eram unul în tot cap, nu se prea vedea diferența, dar dacă eram în timpul pandemiei și nu făceam YouTube, mă tundeam, frate, și luam așa 1000 de bucăți și făcea ceva cu ele, știi? Cred că ați mai văzut cu toții, bă, asta se numește sfinxul ăsta, pisica aia de nebun așa cu, deci mai au oameni, dar am văzut oameni complet așa, de, de psihopat. Dar e pisica asta de rasa asta sfinx de n-are păr ea, nu că s-a născut fără păr, așa e fără păr cum ar veni, dar eu, bă, eu când mai aveam pisică, vă să zic așa o chestie. Eu cum ar veni, frate, când dormeam, complet noaptea, 3 dimineața așa, frate, mai, mai la un dat mai simțeam așa ceva pe mâine, că mai dormeam cu mâna așa, mai stăteam un cap aici, ceva, o respirație mă lingea, știi? Bă, pisica mea era super drăguță, da, era, deci era cea mai drăguță pisică, bă, dar să deschid așa ochii la 3 dimineața așa ușor, bă, și să, să, să văd chestia asta că mi-apare așa în față, bă, că dacă tu pun așa pe ecran, acum te sperii de nu mai poți, bă. Doamne, măicuță sfântă, să nu văd așa ce eu n-aș putea, nu, că dacă nici să, să o adopt, nici, nici să fac un gest de ăsta, nu, dar nici să-mi dai bani, sau nu, adică îți dau eu ție bani să nu mi-o dai, știi, să o țin, să o ții tu. Bă, știți cât de drăguțe e pura și bă, așa cum mănâncă e așa cu, cu dențișorii, bă, dar la uite-l pe ăsta, fără păr. așa, deci că e maestru Shinfu de acolo, știi, din desene cu, cu mustăcioare, așa, dar săracul, mine asta cred că e abia născut, nu? Cred că, cred că asta așa s-a născut fără păr, că oricum se vede că nu-i mare, că n-are ochii așa, gen frumos, de, de iepuraș, așa, ea are ime, ea are micuț, zici că eu, zici, deci, deci zici că eu la cu ochii mei așa mic. E normal că nu mai am baterie la cameră și mă presează acolo, mi-apare acolo, gen, cum trec secundele și e bateria roșie și slipește așa. Dacă se închide, o să mă duc să o încar și o să revin, așa că în caz că se schimbă background-ul. Sau în caz că e seară și eu filmez asta ziua, <laughs> să știți așa, așa, unde de contrastul ăsta. A început să nu mai aibă baterie pe la minutul 8, să vedem cât mă ține până se închide, frate. Știi cum mai vreau? Măcar să fiu șocules că niciodată n-am știut. Nu știu dacă vă dați seama, de ăsta nu e un monstru, e un urs fără păr, frate. Deci dacă sunteți slab de inimă, nu vă uitați că să mă bată mama că fac aici, că mi se oprește. Deci mă, mă, mă duc și eu așa, frate. Bă, dar ce cum arată, bă. Deci ăsta e un urs normal, frate, un urs cu păr, frate, și bum, ți-l pun pe asta, uite-l cum arată fără păr, frate, zic că e ciupacabra. Când mă uitam eu la Dexter, frate, și aia cu ciupacabra, așa arăta, frate, nebun nebunia aia de, de, de așa ciudată, frate, să mor eu. Bă, și, și așa fioros, bă, și are pielea aia, zici că e metal, bă, deci că nu-i păr acolo, deci că e metal, nu că e piele. Uai, cât de greșesc să mă, mamă, mama mea, să nu mai, să nu mai văd urs, că acum, că, acum chiar mi-e frică de urs. Deci acum să mă duc la o grădină zoologică, păi mă duc, mă duc și-l mângâi pe la păguriță pe ursul ăla cu păr, dar să mă pui cu unde asta, frate, nu, s-a terminat. Păi da, fug de rup pământul, nu mă ajunge ursul nici nimic, bă. Bă, și iartă-mă că zic, bă, dar ghearele alea la un urs normal, adică la un urs normal, la un urs cu păr, cum să te noi, bă, parcă nu erau bă așa fioroase, parcă atunci când îți dădeau parcă bă, te mai mângâiați, mai făcea un pic. Bă, dar cu astea, bă, zici că, mamă, să mor. Asta <laughs> da, e un papagal fără păr, bă, dar <laughs> uite de ce am uzat eu, Cred că e un fel de perușă așa, dar nu, nu fără păr, fără pene, știi, cum ar cum se întoarce el capul așa, așa drăguț. Ideea e că nu cred că poate să zboare, asta e problema. Na, la animale astea, la patru de astea, n-am mai faci ceva, știi, că ele mai alergă, nu contează părul și, dar la ăsta micul să mă bată mama. Păi, dar doar îți fluieră, care să nu poate să facă nimic, săracul Batman Mă, dar uite ce ciudat, frate, au păsările așa, urechile acolo, o, efectiv o gaură, frate, au gen găuri în nas, găuri în urechi, frate, să mori, și că și-a făcut piercing, să mor. Tu-ți dai seama că atât de mici sunt aripile păsărilor și că de fapt tot, tot, tot, doale alea doar pene, frate, că zici când își deschide dita așa, știi? Că de fapt el e așa, știi? <laughs> Opa, așa, uite așa, asta ele, asta penele, știi? Oricum, bă, e drăguț tare, îți vine așa să-l iubești mai mult când îl vezi, că așa micuț, chelbuț, chelbos, așa, fără cu chelie, cu de-astea, știi ce zic? Aici avem un cățeluș fără fără păr, e bine, se, se aici pe față are un pic de păr, în rest e chelbos, așa, mai, mai roz pe aici, pe, cu șunculițele alea ale lui, dar e drăguț, bă. bă, să ziceți în comentarii altă întrebare, dacă ați adoptat, frate, ok, un, un animalul de ăsta chit că n-are păr, frate, să-l iubiți așa, dar un cățeluș de să chiar e drăguț, bă, bă, hai, bă, săracu, bă, dar ce a făcut, bă, să n-aibă să păr, bă, o fi pierdut un pariu, bă, să o ras cu bigu, eu știu, bine, ce drept cum se uită așa pare un pic trist, ideea că și eu aș părea un dacă, n dacă, dacă aș fi spân, dacă n-aș avea păr deloc, că nu știu frate, de păruge, pe aici, pasa, Îți mai dă un pic de, eu știu, simți că, nu știu frate, e un gest așa, să ai păr, adică trebuie să ai și păr, știi ce zic? Și la om e ciudat așa, bă, bă măcar dacă ești chel, nu știu, de, așa un pic de, un pic, un pic, un fir pe aici sau pe mâini ceva, bă, dar să fii spân așa complet, bă, e ciudat, bă. Jur că e pentru prima oară în viața mea când văd un raton fără păr. Să mă bată mama mea cum arată, că zici că e ciupacabra 2, nu că unul ăsta e 2, deci asta e mama ciupacabre, știi ce zic? Deci ăsta e un ratun cu păr, ca să mă înțelegi. Știi, ratunii aia, știi, ratun, racun, știi, raton, știi cum ar veni așa care mănâncă, vin și-ți fură și mănâncă și uite cum arată fără păr, băi, așa, e gra... bă, e gras, nu că e gras, bă, e, e așa, nu știu, e nașpa rău. Mamă, și urechile alea așa, uite-l pe ăla de lângă, bă, ce stufos e el, așa, știi cum e, e drăguț, așa, știi cum au ratonii mustățile alea, așa, știi cum am pe așa fața mai, bă, da, așa, nu mai, nu mai, e rău, tare, rău de tot. Ce ciupa cabra, bă, bă dar nu știu, eu, mi-ar fi super greu să mângâi așa ceva, nu că e vina lui sau că ceva, dar ideea e că aș fi așa un pic mai, mai greuț așa să pun mâna pe el așa fără păr. Bine că el cred că o fi un animaluț bun, dar... Na, când îl vezi că vine așa fugind spre tine la 3 dimineața, nu știu, nu, nu știu dacă mai e așa bun. Cred că aici, cred că aș cam vrea să închid videoclipul ăsta, e un, un, un, un, un, un șobolan fără păr, să mor. Deci în caz că vă erați așa cu șobolan, eu n-am, nu, nu, am mai văzut șobolan pe stradă, pe așa, dar fără păr nu, nu, adică pe bune, lasă-l cu păr să, să mănânce, să mănânce lumina tot aici, să mănânce scaunul, să-mi roadă, haine, nu, dar fără păr, păi dai las lui casa și am plecat, ești deci prost, o iau pe străzi, nu mă interesează. Nu, păi da, mă duc, mă, mă dan, dan, dan, dansez prin centru, așa mai fac un bănuț, mai, mai, mai dorm eu prin hotel, mai fac eu, mai găsesc ceva, bă, dar nu, să-i las lui casa, păi da ce, dacă o venit ăsta, s-a terminat, ești prost. Prietene, ăsta e un cimpanzeu fără păr și cu foarte, foarte, foarte mulți Moși, gen, poftim. Știți cum arată cimpanzei? Nu ca au păr, uite să pun unul pe ecran acum și uite-l pe ăsta, vărule, să moară. Deci uite cât, bă, cât ce picioare are, bă, bă, ta ce... Bă, ce bicepsul, uite cât de la meu capul meu, bă! Bă, și mai așa așa se uită la tine ca și cum știi că dă, da, băi, de aici dreapta. Știi cum ar veni aici? Știi, de n-ai văzut-o. Păi, pe asta nu mai vezi, o simți direct, dar de văzut nu aveți. Deloc, deloc ciudat. Bine, chiar aduce așa destul de mult a om, frate, nu pe bune. Gen asta chiar ăsta e cel mai tare de până acum. Adică cu ăsta chiar mai aș și-aș da noroc așa, frate, și aș băga cu el niște flotări împreună. Știi ce zic cu babu, cu, cu, cu, cu cimpanzeu, știi? Mamă, păi le face cimpanzeul meu așa într-o mână, știi, cu săritură, cu se pognește în piept, așa, le după cap. Eu acolo, știi, mai abia încerc să fac. Știți că acum 3 secunde am zis din greșeală babun, adică babuin, știi, cum ar veni de la nu, ăla era cimpanzeu. Ăsta e babuin fără păr, frate, uite-te Mamă, nu, nu, nu, nu, nu, nu. mai iau o cireașă că nu, nu, nu. Nu, vorule că mi-am pus de asta aici așa frumos, sunt, uh, sunt și eu așa o fetiță că nu, că mi s-a terminat asta. Ah, un pic cu de rece aici, ia uite-le, hop! <laughs> Bă, nu, e, e, e, e aiurea rău tare, frate, adică nu, pă, săracul, nu știu, nu știu ce s-a întâmplat, că nu scrie aici în descriere, frate, știi cum am, o, cred că așa să nu că nu a avut nicio arsură, dar pare că a avut arsură de gradul 74 jumate să mor. Și uitați-vă aici la nipple, știi, așa, de ce s-a așa strâși, bă, și lungă așa, știi că, opa, zici că s-a zici că pistoale cu apă o să mor, dar uite ce, ce, ce ven are omul pe braț aici, ce trapez așa direct. O altă întrebare. Tu singur, într-o casă complet super șmecheră, petreci o seară singur în cea mai șmecheră casă, îți dau 50.000 de euro, frate, dar să, în, într-un moment al nopții, să-ți intre asta în casă. Stai, ai putea, ai, ai luat bani, ai să ai pe bune. Bă, cea mai șmecher casă și mai dau și 50 de mii să petreci o, o noapte tu singur acolo, dar să-ți intre asta în casă, frate, așa. Păi da, ma, nu, no, păi da, nici, lasă-mă, frate. Da, cu ce am greșit, vărule, să păi da, vine asta, mă, mă, foa, mă asfixează asta direct, dar mă asfixiez eu când îl văd, nu trebuie să-mi fac el nimica. Ia uite-mă aici, ia uite-mă, <laughs> că văd cireșucile. <laughs> de acum nu, păi de acum pe tot parcursul, deci mi le las, bine, s-ar putea să strice. Dar cât pot eu de acum în fiecare videoclip, îmi pun așa cireșe la urechea, uite-mă, ia uite ce... Opa, bingi, bingi, bingi. și în final avem un pinguin fără păr care zice în descriere că e supărat și arată super, super supărat, dar de fapt el nu știe că e super drăguț, știi? Ba, acum fără glumă, bă, chiar e drăguț, bă. Bă, săracul, bă, de el. De ce așa supărat, bă, pinguinul, bă? Bă, el n-a greșit cu nimic, bă, să fie așa supărat și uite de fapt ce mânuță are, bă, dacă nu știi cum stau e așa că mânuțe, bă, e adorabil, bă, nu ai cum, frate, e chiar, chiar adorabil. Da, bă, și calor, cam asta, cam asta a fost videoclipul cu Maronica, cam asta a fost, sper că n-a fost fost un videoclip horror pentru voi, se înțelege așa, bine, sper să fiți așa curajoși, că v-am, bă, serios. Canalul meu secundar am decis să-l transform în doar, doar de Minecraft, cum ar veni și în fiecare miercuri, joi și duminică la ora 1 facem live, mereu, mereu, am fost, sub, mă, a fost super fain. Pe canalul ăsta mare în fiecare miercuri și sâmbătă la ora 2 postez așa de câteva luni și sper să ăsta să-mi să fie programul până închid ochii. Păi miercuri și sâmbătă la ora 2. Bă, să știți și aia din America, bă, că este un YouTuber în România care în fiecare miercuri și sâmbătă la ora 2 postează video. Bă, vreau să știți și părinții voștri, bă, să știți, deci la un moment dat dacă n-ai ce face, stai așa sâmbătă pe la ora, pe la ora 2 jumate, așa, a, stai bă, că o posta snic la ora 2, știi? Nu mă uit, dar știu că o sta, așa vreau să fie. Ce să vă mai zic, beța pe mult, faceți spor mult și râdeți cât mai cât mai mult, eu v-am pupat. Pa, bă!